大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百四十四讲，不可理喻的信徒，神到底要对你说什么？ 穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。有些时候，我们看到一些人的这个表现，我们会说：“哎，不可理喻。”那这个不可理喻是什么呢？是你的一种感受。或许有些时候，你也会压抑。 怎么会是这样发生？怎么会是这样的处理呢？啊，有些时候你真是不能明白，而在当中不可理喻呢，就是通过你的理性思考，哎呀，你真的是很难去接受。所以，那今天这样的一个经文，穷人欺压平民好像暴雨冲没粮食。 在我看到这个经文的时候呢，特别就是穷人、欺压平民。哎呀，我一看下去，我的脑里面，我真的是一种感觉是不可理喻。怎么会是这样呢？所以，我也没有去分析、找资料啊的情况之下，我真的是那个直觉感受，哎，真的是不可。 那到底这个经文呢？哎，怎么会是这样的一个表达？那我想，很多时候我们人呢，一般上都会有所谓的同病相怜啊。那基本上，那不一定是说，呃呃，一样生病了，当然病也是其中一种啊。那基本上，那就是说，在同样的一种处境，同样的一种经历。 同样一种问题，那就是我们可能有相同的一些地方呢，那我们会有这个同病相怜啊， <laughs> 就是彼此的可怜啊，所以在这样的一个情形之下，你会有一种啊，感同身受，然后你会比较明白那个事情的由来啊，问题、压力、心境、烦恼等等。 所以你在各方面呢，会比一般的人啊，因为你跟他相同的地方，比一般的人更能够去明白、谅解。那像这样的情况之下，你也就更能够是说，哎，怎么样的去安慰啦、鼓励，然后帮助啊、同情等等。所以这就是这个同病相怜。 那所以这个经文里面呢，好像我刚才所说的穷人欺压平民，哎呀，我真的是开始的真的是不能理喻啊！因为为什么？你同病相怜的情况之下，穷人当然知道，哎，我为什么穷啊？我穷，我经济上的问题，我面子上的问题，别人怎么看待我的问题，那我的生活的这个。 需要的问题，因为我是穷人呐。所以假如你经历一个穷的这个境况的话，你就更能够去明白到那些呃穷人他们的挣扎、他们的压力是怎么样，所以会不会说你更会呃愿意是说，哎，我我我扶你一把，我帮你一把，或者是说呃我我救济着你等等，因为你走过穷的路啊，这是因为你呃感同身受嘛，对不对？ 但是在这样的一个经文里面，他既然告诉我们说什么？他说穷人欺压平民啊，当然这平民也就是说贫穷的人呐，哦，这穷人去欺压啊贫穷的人，可以理喻吗？你你没有是同病相怜、感同身受吗？啊，就算你真是没有的话啊，那就啊。 可以说了哈，你真的是没有的话，你不帮也罢了啊，你不助，也就胡言算了吧。但是圣经竟然说穷人欺压穷人，你还在当中去欺负着他们。那作者也在后半句就用了一个形容啊，比喻应该是比喻说，用暴雨冲没粮食。那我们。 呃，说暴雨，当然就是先讲雨了。雨在过去的农业时代里面，对我们个人，当然我们人一定就是要喝水，没有水我们活不下去。水啦，啊，对对对，我们的呃家的呃畜牧业啦，啊，植物啦。 这些等等等等，其实，在那个时代里面，水是非常非常的重要。如果没有水的话，那就是当然就是旱灾，所以你就是会求求雨水，求雨水啊，这个是非常重要啊，这个是真的是和你的命来的啊。但是呢，当它这个时候你没有雨水，你求雨水，你希望见到雨水，那雨水来说，它不是点点滴滴的 <laughs> 滋润着你的大地，供应着你的需要。 那个雨水是来，但是它来的时候，它既然来的时候，它其实来的，啊，是暴雨，它不是正常的雨，它是一个暴雨，呃，这个暴雨来这个麻烦的，好，那那这暴雨来呢，那就可能就是你有的这些农作物啦、植物啦，可能因为哦它的这个强大的这个力量，啊。 可能在树上的果子全部掉了，啊，叶掉了，树可能也也被翻翻扒了出来，然后那个雨水呢，可能是太多，那那个树的根受不了啊，植物受不了，然后它可能也没雨水暴雨来的时候没有退化啊，然后那个雨水呢就啊将它浸在这个树。 或者植物各方面等等，哇，那真的是损失惨重。它变成是什么？暴雨来，这一些呢，可能都被破坏了，或被冲没了。所以雨水是好啊，但是暴雨呢，却是不好。所以在这里就形容什么？那就是我们这个穷人怎么可能去？ 欺压平民呢？我们应用在我们基督徒的身上，这个我们真的是说，哎，怎么会如此不可理喻？穷人欺压穷人，你更应该去谅解，对不对？啊，雨水应该帮助这些农作物，是这雨水来怎么是变成暴雨，破坏了农作物？哎呀，这是不可理喻，也不应该的。那用在我们基督徒的身上呢？ 我们说也有一个不可理喻的，那我们就直接的就是这样讲，就是信徒欺压信徒有没有这样事情呢？因为你是一个罪人，你也是在学习成长，所以你在各方面呢，可能你所面对的、你所经历的、你心中的压力等等等等，可能跟其他基督徒也可能有一些类似的一些地方经历啊，你也感同身受。 所以，你当按圣经的教导呢？我们应该就是彼此相爱、扶持、鼓励、帮助，在当中一起来灵性上成长啊。但是有些时候，你真的是实实在在的，哎，啊，你真的是说句诚实的话，那你真的是在教会的圈子里面，你真的会发觉到，哎，会不会有些时候信徒没有彼此相爱，彼此彼此帮助的呢？ 诶，怎么我们现代的一个教会，我们会落入好像哥林多前书里面所说的这些分门结党啊、彼此攻击、论断、批评这些等等等等的情况？哎，那个时代的事情，到今天我们的教会，诶，我们为什么还有呢？哎呀，这个是信徒欺压信徒，信徒攻击信徒，诶，这个真的是不可理喻啊！ 所以呢，这样的一个题目，啊，不可理喻的信徒，真是要让我们信徒好好的去反省：信徒可能去欺压信徒吗？如果是，那就是不可理喻的事情。这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝啊。 按照圣经的教导，我们大家都是罪人，我们学习成长，所以在当中我们应该彼此的能够感同身受，大家能够在当中去学习，所以我们要相爱、扶持、彼此的鼓励和建立。但是有些时候，我们真的发觉到我们信徒，我们就是有所的软弱，我们真的是可能的，我们会欺压着我们其他信徒，我们会攻击我们带来许多。 祈求主帮助着我们，这是一个不可理喻的世界，我们也真不可做不可理喻的信徒。我们祈求主帮助，我如此祷告奉耶稣基督的名，阿门。请为马太牧者牧场来祷告，让你的参与我的动力，欢迎转发、订阅。 当然，不忘记啊，动动你的手吧，给一些鼓励意见。